next play zone. Ôi, anh cậu, anh cậu về nhở? Alo, lấy tiền đấy nhở? Kiểu alo, lấy tiền đấy nhở? Alo, lấy tiền đấy nhở? Bỏ mà, anh bỏ mà, anh bỏ mà nhở? Lao vào, lao vào, lao vào, lao vào, lao vào. Anh đúng mà. Thế làm như nào? Chứ nó cá bầu, tao đây chỉ mặc cá bầu, hai chuột lên tiền đấy. 打擊ゴールや打撃できないやってやってたကျွန်တော်ガーフォーゴンでできないやってやってたもうあကျွန်တော်のライブだろトミーってたもうリオリオ Lucha la ya, sí. Ven, bailo. Ya. No, no, no, no, no, no. Ya, pombi, pombi, pombi. Ya, pombi, pombi. Ya, cada, cada, cada, cada. Đây, nó up đi mà, nó up đi mà, Đi đâu? Nó, nó, nó Quê nào, đừng có chạy đi nó Có cháu ấy Có cháu ấy Nó ra, nó ra Bóng, bóng, bóng, bóng Bóng Là, quấn rồi, quấn rồi, quấn rồi, quấn rồi, quấn rồi Ba lép lên kìa Tì đó Ba lạ Tì Cái đầu, sao mượn, sao mượn, sao Ôi, đó Đây, đừng có, đừng có 보암에 보암에 그냥 나 원래 만에 원래 나 존내 톡 찍자 와라 바퀴 아 까우 나 존내 톡 찍자 와라 나 또야မရှိတော့ဘူးဘာလို့ဟာမသိလဲဆေးချောင်ရစားတာဗောအားကြောင့်ကျွဲကိုနိုင်ပြ ပြပြပြပြအေးအပီဘလောက်လေအပီကျွန်တော်ဟိုမလို့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိဟိုမလို့ဘူးရပါလားအာကျွန်တော်တိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟိုချုပ်ချမ်းမရမ်းမယ်အာပီစကင်နေအဲ့ဒါမရှင်လောက်တာကျွန်တော်ဘာသာမပေါ့ပတ်ကြီးစဆော်တွေကကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ခါမှမဝင်ဝဲဆိုတော့ gain လေးဟိုလေးလိုချင်လို့စကင်လေးကြိုက်လို့ပဲဒီကအဲ့အဲ့ဒါကြီးမလို့အာပီမရောက်မယ်ဘလို့ကမရောက်နေရအောင် မှာအလဲမှာအလဲရကုန်ကျမ်းပဲရမ်းပဲပဲဒါပဲနေကျမ်းပဲရမ်းပဲ I've located the next play zone အော်အကျမ်းပဲတော့ဒီနေ့မနေ့ highlight ပြထုတ်ပေးမှာလားဒီနေ့မနေ့တင်မှာအဲ့အဲ့မနေ့ကပွဲလားတော့တန်းစားနေတယ်လာစားနေပွင့်တော့ဗောဦးစီးလက်ပွင့်တော့ဗောဒီကအိတ်တော်နေရလားမသိဘူးမင်းညာဒီကမင်းညာအိတ်တော်ပဲကြည့်တော့ဂိုင်းကွာကျွေးဘလူးဂျင်းကဂိုင်းပေးတာဘာကန်တော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျွန်တော်ကျွမ်းပြီ 没有去了，给我一下手机啥，给我一下。好，没有去了。Mark the location。哪里哪里？我呢？现在呢？现在有的。 မင်းညအီရော့ကနောက်ဆုံးပွဲအဲ့ဒါပြီးလစ်ဗစ်သွားတယ်လစ်ဗစ်မသွားရင်နောက်ဆုံးပွဲရှယ်ရိတ်လာကြီးอ่ะရှယ်ရိတ်တာလေကွာကျွန်တော်16ကောင်တော့ထားပါဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်နဲ့ရတယ်ဗျာဖေးရဖေးရအားရှယ်ပါဘာလို့ရှယ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာ AWR က AWR short တွေ10ခုလောက်ပါတယ်အဲ့တော့မှနှစ်ခုอ่ะလောကအပစ်ရှယ်နှစ်ခုอ่ะဟောကောင်ဖို့အဲကောင်ဖို့တပွဲနဲ့အဲကားပေါ်မောင်းတော့ကောပစ်တာအလိုက်အလိုက်ကောင်နဲ့ကြောင်အောင်ပါဟာရဒီရောပတ်တီနော်ပတ်တီနော်ပတ်တီ 오 앞달빛아 와 배, 막, 아이고 되잖아, 아이고 왜? A이네 아이고 A이네 너 bro 아이고 신발 A이네 날라 날라 bị lên mà làm thì bị lên mà làm thì A nên là cho nó để lên mà lên phải đi qua dốc phải bị này này này này ê ngon tiền ngon tiền phải cái gì là phải cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này hôi hôi hôi ai bao mà chi đấy bạn quá cho đi theo mà này

ဆက်ပေါ်လာကတိုင်ကြီး public နဲ့ချင်းကပေါ်လာအဲ့ဒါမပေါ်လာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမမြင်လိုက်ဘူးပြသားကြီးဒါပေမဲ့အောက်ကနေအဲ့လိုခဏနေဆိုတော့ဟောင်းတော့ကြီးကြာနေဟာဒီဒီဒီဒီဟိုဟိုအဲ့ကအဲ့ကောင်အဲ့ကအဲ့ကောင်ဟောပါနော်အရငါချီအရငါချီအရငါချီအရငါချီအရငါချီလာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့အာဒီမှာသာအဲ့ရှက်ပေါ်လာတော့လင်းကြီးလိုက်ဆိုတာပေါ်တယ်အဘအသေးလေးတမလေးမင်းရလုပ်ပြကြအောင်ဟောကျွန်တော် risk နဲ့နေပါတော့လုပ်ပါအောင်နော်မင်းရဒီ 这老公那娃跟我那是我二零二出上，那就是娃。我现在。哦，那有瓜。哎，快点买烟，上我买多来，你买多来点。哎呀，不漏的好，真的漏。Thank you。你个你个懒样，当我们不如，多多。 ပါအော်ယောယောယောယောယောယောငါဒီနားလေးပဲရှိတယ်တက်တက်တက်ထွက်လာကဲကဲကဲကဲကဲကဲကဲအဲ့ကောင်ပြန်လဲဆိုင်နော်အခုဘက်ခေါင်းရ Watch out အဲ့ဘက်ခေါင်းအော်တော့ဝါမမပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ဖင်ရမငြင်းဘူးပြပြရှင်းအောင်အောက်ရှင်းအောင်ရှင်းအောင်အောက်ရှင်းအောင်ပဲ Watch out အဲ့ဘက်ပြင်အောင်ဟိုရှင်းအောင် မဟုတ်ဘူးအပြစ်မမဟုတ်ဘူးအပေါ်ရောက်ပါပြီအပေါ်မှာပါအပေါ်မှာပါဖိုက်တာရှိရရှင်နေအဲ့ဒါပြေးပြေးပြေးမင်းတို့မလာရုပ်ပြေးဟေးနရိုင်းနဲ့နရိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးရတယ်ဆောက်ယူရမေးတော့အဲ့လိုအနီးကတာမပြေဘူးလို့ဟိုကြီးပြန်ပါဒီမှာဟိုကြီးပါလားဒီပါ Mark the location ကျွန်တော်ပုံမှာအေးကျွန်တော်ပုံမှာအေးပါတယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင် ဟိုဟာလက်ကျန်ဟိုကျန်တယ်ဘရိုဘုံဘုံတီးအနီးကဆိုပြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒါဒါဒါအိုက်ကောင်ပဲရှိသေးတယ်ပြောတယ်ဒီပဲကွာအိုက်ကောင်ဒါရောတော်သေးတော့ကျင်းထုတ်နေပါ join နဲ့ join နဲ့အဲ့ဒီဘက်ကနေကြည့်ရအောင်အာတော့ရှိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်တဲ့ drone လောက်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်အပေါက်ရအောင်လေ drone နဲ့ 但係我話你，喂，如果不如我嗱低調嗱低一調俾你嗱，收冇。The next play zone. Rồi đá cũng là còn mù, đá cũng là còn mù, đá. 打打，嗰陣阿 point 邊你又話我換咗嚟，play，我話 play 換咗係嘛？ လာလာဘာလို့မှတော့မသိတာဘူးတွေ့တွေ့တွေ့ကြရရောက်ပြီလာအဲ့ဒါဘယ်အေးရကိုင်းနာပြီကြည်လည်းမရှိဘူးကွာငါဘွားလည်းလက်ပြုတ်ပဲကွာအေးကိုင်းနာပြီကြည်မရှိဘူးအလားအလားကြီးကအေးအလားကိုင်းနာတကယ်ကြည်မရှိဘူးငါဘာနဲ့တွားစီရလဲနော်နှစ်လက်စာကောအေးရောက်ရေးငါလက်ပြုတ်ဖြုတ်ပြလို့ရရင်တော့ကောင်းမအေးပါထည့်ပြီးတော့နှစ်လက်စာဖြစ်သွားတာโอ้โอ้จินตลักษาอยู่ว่ะล่ะขึ้นแต่น่ะจะก็ซิราจิဟုတ်တယ်နှစ်လက်စာနှစ်လက်စာလိုက်จินตลักษาอยู่ว่ะမရိုင်းနေဟော 哎呦，哎狗哎狗没有，哎狗，阿龙来别打药，叫阿龙来别打药，阿龙来别打药，宝马哎宝马哎宝马药，拿包拿包拿包拿包拿包，阿龙嘛，那你啦，这种嘎毛到底怎么嘎毛还说来别的，打给我了呀，打给别个来别别打，这种嘎毛我来别个来别别打。 မဟုတ်အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြတာတော့တမင်ပြတာမဟုတ်လီယိုလီယိုအဲ့ကောင်လီယိုအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြတာလီယိုအဲ့ကောင် ESC ပြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြတာလီယိုကောင် ESC ပြတာဟုတ်တယ်ဟောလိုက်ပြောအဲ့ကောင် ESC ကျွန်တော်ပြောအာကျွန်တော်ဘုံဘုံတက်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်အေးအဲ့ကောင် ESC ကတော့ဘာရှူอ่ะအာကျွန်တော်တော့ပါကလီယိုတော့ထိုင်နေတယ်အဲ့ကောင် ESC လို့အာ plus 9လာမလို့ဒီလားလီယိုအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်

我给你，我给你，给你，怎么给你啊？我给你啊，没位置的。哎，你都给你，我给你啊。来来来，快点。快点啊！快点。呀呀，我我我我不要别的，我不要别的，不要。不要了，不要了。哦，俺忘 A，都 A 的我，哦，这边我来了。 哇，我去，那到了没背的嘛？哇，后面弄啊，别进了个，哇，弄哇，哎个，路吧路吧，哎你们背进了啊路，哎吧哎吧，哎吧，哎吧，啊还笑呢啊还笑呢，俺俺俺不能别来了，没有还笑呢了，你别了，我爆了，哎，跑一跑一，你不能那种，哎个哎个哎个哎个哎个没哎个没有，哎旁边那个没有，哎好高没，忽然好高没，哎好高没，哎在在一起呢。

哦，把追呀！追，搞我家。弟，来来来来来来，这边别来，这边别来，没有，今天来了没有？我弟呗，别耶，太弟呀。干了，快点嘞！要你甭追了，要你阿弟波得了。别背了，呀！要你你你你你你。对对。要包别包别包别，对对对，兄弟。要干干干干干别的，放放一个。 对，拿出去嘛，拿出去嘛，对吧？拿，拿我那边先喽。行。呀呀，哎哎，那个，后开后开呀，后啦。哎呀。拿啤酒，拿。哎，他妈，注意点，那边。打了吧，老多，他妈，打完包呢，这边打，那边打，打到那边，这边打到长沙那边了。 ဖောင်းလျှောက်လိုက်ပြတာကိုရီးယားသူ့ကိုပျောက်သွားတယ်သူကကိုရီးမပျောက်ဘူးနော်အဲ yes yes yes yes အဲ့လီယောဟုတ်တယ်ဘုံကလည်းကျွန်တော်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုရှင်းမရှိသေးဟာနေနေနေငါအေးရိုင်ငါအေးရိုင်ငါအေးရိုင်ဟလာဟလာဟလာဘယ်လာပြတာအဲ့ရှိရအဲ့ရှိတယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ဘေးကြီးနေပေါ့ပြွာပြွာလာလာလာလာလာဒီဘက်ကလာဒီဘက်ကလာဒီဘက်ကလာခဏခဏခဏ Míralo, míralo, míralo, míralo. Míralo, loco. Oh, đây. Oh. I'm summoning a vehicle. Nó cũng phí mất nè, nó phí mất nè. I've located the next play zone. Cái cái cái cái cái nào nào nào nào nào đi đi đi đi đi. Calabi, calabi, calabi, chân calabi. Ya, çene, çene, çene, chân çene, çene, calabi diyeceğim o. Đang ngồi chờ, đang ngồi, anh ngồi vào A bảo vậy nhỉ? ဘာလာဟုတ်တော့ဘာလာဟုတ်တော့ပြောဘာလာဟုတ်တော့ပြောဒီမှာချင်းနေပါဒီမှာချင်းနေပါရအဲ့ဒါကောက်ခဲ့မနေရောဒီမှာအေးပါအေးပါကောက်ကောက်ကောက်ជីကောက်ជីကောက်ဟုတ်မင်းနဲ့မင်းနဲ့ကိုပဲပြရမှာကွာကွာကြွရမပြဘူး I got supplies. ချင်းနေကောက်ချင်းနေကောက်တာချင်းနေကောက်တာချင်းနေကောက်တာချင်းနေဘူးကောက်တာကောက်တာကောက်တာကောက်တာကျွန်တော်ကောက်တာအေးမင်းယူအာနားခုရှိတယ်တော့ပဲဟောဟောစီးလို့ဟောကစီးလို့ရတာချင်းနေမရမရမရတော့အဲ့ဒါလာလာလာလာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်လာ rồi, Sini Này, enam ini cái mana cái Eh, kena kena apa kena? Shock apa mana? Am kena kena apa? Go go go go. Go, Go, ni go lo, ni go lo ngau ngau di jauh mana? Nau. Đây đây. Cái này đây là cái này đây. Yêu ye, tê bị bộ, tê bị bộ quá. Ở à, đây nhá, bro đâu chết, bro đâu lúc quá rồi, ngau. Đây, cút được. Ờ, không phải, cút được tiền rồi. Quay máy nào đó nhanh nhanh nào. Có tao vậy, có tao vậy. 呀呀呀呀呀！ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလိုတော်လုံးကွာငါကြီးအဲ့လိုကြီးငါမင်းပြေးအောင်ငါတကယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လီယိုလီယိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလီယိုဘူးတော့လီယိုပေါ်ဆိုလေလီယိုလွင့်သွားရဲ့လွင့်သွားတာကျွန်တော်လွင့်ုံလွင့်သွားတာလွင့်တော့လွင့်တော့တော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရက်လိုက်ပြီရက်လိုက်တော့အဲ့လိုတော့တော့ကျွန်တော်တော့တော့ပါပဲ Thank you ကျွန်တော်ရက်မတက်ဘူးဟတ်ရှော့ဟတ်ရှော့အဖုန်းနဲ့အဖုန်းနဲ့သုံးစားနဲ့အိမ်အောင်ဟတ်ရှော့နော်ဒီကောင်ဟုတ်လားအလားလေးပဲတာကြီးတို့အိမ်နေကြီး ရှော့ခိုင်းခိုင်းတာလားอ๋อกุ้ยว่ะเลยว้าไอ้มันตะเด็ดล่ะ I got supplies นี่อ่ะก้องเล็กๆมันน้องจีเนี่ยပြေးတာတန်းတာပဲနွားမျိုးကောင်းလေးပဲအန်ဖိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးတော့မဟုတ်တော့အန်ဖိုးလေးနဲ့ပဲဆက်ပြေးတယ်ဘရက်ဆိုကောင်းလေးပဲမှန်သွားပြေးရော 哇！你们哪个拦截断？哇！老婆哟！哎，对。哎呀，我们听到了。那都。đây mà long mà long mà long mà long rồi em tao làm đây ra bốt rồi ra ừ, bốt rồi ra bốt rồi ra bốt rồi ra 아니 아빠 나 해피 너 어느 템 맞으면 쇼 가네 가 나도 해피 아 어느 따라 따라 나 근데 따라 해피 방방방방방 알라 원어 원어 원어 원어 원어 바람 불 때. 에띠로. 알라. 야, 잡아, 잡아, 잡아, 잡아, 잡아. 바람 불 때. 야, 내가. 어? ထုံချပြီးတကောင်တော့ပြလိုက်တယ်ပြင်နောက်တော့ထပ်ပြပြလိုက်တယ်ဟဲ့လားအဖြစ်ချင်တာလည်းပြောဖြစ်ချင်တာကိုပြောမင်းတို့ဖြစ်ချင်တာကိုပြောအဲ့လိုချင်တာဟဲ့လားတို့တက်ချင်တို့တက်ချင်တာဟဲ့လားအပားနာမည်မြင်တာနဲ့တို့တက်ချင်တာတက်လာဟဲ့လားတေပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတက်ချင်တာကိုတိုင်းပါပြီဒီပါအာလူတော့ဖန်ရတဲ့ဘာဒီကအားသားချောင်းတယ်လောကနမဆောင်အဲ့နမဆောင်နေအေးရောငါတော့ငါတော့ကြောက်ကြငါတော့ရှိသေးရှိသေးရှိသေးရှိသေးလောက်တယ်နော်လောက်တယ်နော်ဖြုတ်တယ်ဟာရ လူတွေကများနေရလို့ဘယ်လိုဆော့ခရစ်ယာန်တန်လားငတ်တယ်ငတ်တယ်ဦးဘီငတ်တယ်ငတ်တယ်ဖန်ငတ်တယ်အဲ့ဒါမှရိုးမဟုတ်ဖန်ငတ် How do you have you are you hide at? GG ဟာလေတောင်းကြမယ်ဒီလိုမှကြည့်တယ်ဒီမှာကြည့်အေးအဲ့တော့မင်းမကိုင်လို့လား AW ရဲ့တော့မကိုင်မကိုင်မကိုင်ကျွန်တော်အရှော့ရှော့ခိုင်းခိုင်းတာကျွန်တော်အဓိကပြပြချက်မှန်တယ်ကျော်ဝင်သွားပြီအာတကူနဲ့တကူနဲ့လာနေတယ်တဲ့ ကောင်းလိုက်တော့တနိုင်း28တနိုင်း28 I've located ဟုတ်ကဲ့တနိုင်း28တနိုင်း28တင်းနေ8တင်းနေ8တင်းနေ8တင်းနေ8ကိုလီယန်တေးတေးရတော့ကိုလီယန်အိပ်ပြောအိပ်ပြောရတော့မှာအိပ်ပြောနေတေးရတော့မှာ sorry sorry လေး bro အာဘုံကြီးကွက်တီနော် bro ကြောက်စရာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ပြီးပြီကျွဲကျွဲလည်းပြီးသွားပြီလားဟုတ်ပြီးသွားတယ်ကွက်တီကြီးကျင်းတော့မရောငါတော့

ဘာငါခိုးထပ်မနတလိုင်းနဲ့ဆက်ကိုခုနနဲ့ရှိခုနဲ့ကိုတလိုင်းနဲ့ဆက်ကိုဟုတ်တယ်ဗျာမှတ်ပြီဗျာမှတ်ပြီဗျာမှတ်လိုက်မှတ်လိုက်တဲ့တဲ့ဘာငါအချောအချောအချောတဲ့ဘာငါမင်းမနေ့ကချောတော့ပို့ကြိုက်မှာဘာငါမင်းမနေ့ကချောမင်းမမြင်ငါငါမနေ့ပြန်မနေ့ highlight ကြည့်မှာ mark the location โอ้ยရှိတယ်โอ้ยရှိတယ်တားဘော်ကောင်လေးစပီးနဲ့မောင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြင်တယ်မှန်မှန်မှန်မှန်ဒီဒီစမောင်းတယ်အဲ့ဒီငါမနေ့ပြန်တင်ပါအဲ့အဲ့ highlight မနေ့ပြန်တင်ပါ ၈နာရီเนาะကျွန်တော် page ကနေတင်ပြီးပါမယ်မနေ့ပြန်မနေ့၈နာရီအဲ့ highlight ကိုမနေ့ကိုမနေ့ပဲဆိုတော့ပြန်ဖြတ်ပြီးတင်နေတာဖြစ်တဲ့နေရာအေးကမောတဲ့ရန်ပြတ်လိုက်တာဘေးမှန်တေးနော်တော့ဟာဒါပဲဒါပဲဒါပဲဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဖိမတဲ့ဖိမတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါချင်းတော့ချင်းတော့ချင်းတော့သွားတော့မယ်အလုံးမငရုံကျွမ်းပြီးအောင်ချစ်ပါအောင်ချစ်ရဲ့မြင်လား这边对呀，哎呀，好久了，好久了，要不怎么断了，不断了，我连的，哦，哎呀，不要断了， 他太笨了你，对了，哎妈，一下完了断了，你蒙的。对耶，俺那背了把绵羊的，哎哎，还有酒，还有酒。要要啊！等会等会等会，这等会这等会。ကျွဲ brain လက်နေပြီတကယ် brain လက်နေပြီဒီကျွဲကငါလူမကျွဲ brain လက်နေပြီကျွန်တော်ကလန့်နေလန့်နေခုနကတည်းကလန့်နေပါဆိုလန့်နေရလေ brain brain ပြတော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့ 40 40 40 bắn. Một một bắn cái nào đi ra chưa? Sao? À, sao mà Ở đâu vậy đó? Không mới chút còn không mới chưa mà, không mới chút còn à cuối này còn cuối này còn nó còn nó còn rồi. Nó ờ, Cái e nào thế à? À cái đường máu máu bị phải mò phải mò phải nó mò phải nó mò phải nó mò ít rồi. Nó sang Nó sang à. Hết là phải nó mà rồi. Vậy hồi hai mươi nhiêu. Nó sang à đi chứ. 上啊！我好想弄呢，我想，我好想弄，我好想弄呢啦。看那边，看那边，A 是这点吗？A 那边，A 那边，看那俺们对的好意。A 那边，A 那边。你嘛，哪里嘛呢？呀，没对面咯，追，没对面咯，追别来，追别来，追别来，追别来，别来追，别来追。不对，不对，不对，不对，别来追，别来追，你了，别来追。 တိုင်းလူမမမီရဲ့တကီကြောရတကယ်ကြီးကွာငါတို့ကောင်တော့မပေးဘူး brain brain brain ရိတ်လက်ရကြောရလက်တုံနေတာလက်တုံလက်တုံနေတာတဲ့လက်တုံနေတာနှစ်ဖွဲ့ပြခုနနှစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြစ်ပြီးရလက်တုံနေတာတဲ့သဘောကျတယ်ကျွဲလက်တုံနေမင်းငါလာကင်ထားပါလားအာဒီပါလဲမဟုတ်ဒီပါလဲမဟုတ်ပါလဲမဟုတ်လေကျွဲအလားရမင်းမင်းကင်လာမှစမ်းကင်ရမှာတန်းတွေ့မှာမဟုတ် 啊，我被买来米米啊，不要不买来个，不要马路牌呀。我接你啦，我接你啦，我好噶接你啦，我好噶。số nữa tùy hoa đi để lý qua mấy anh nó trâu là qua đi la đi chứ kẻ là la đi giờ là la đi là nó ý số đi neo được à nó chơi nó tại kia neo được à là kệ anh mà cho cuối trình